wiele osób rzeczywiście cierpi głód i cierpi e, prześladowania i cierpi poniżenia tam, gdzie są. Szczególnie trudnym miejscem są fabryki cegieł w Pakistanie. Mamy okazję pomóc w szkołach. Są to szkoły dla dzieci niewolników. Ich rodzice są niewolnikami. Te dzieci, które są w tych szkołach, zaraz po swojej edukacji będą wystarczająco dobrze wyedukowane, żeby pomóc swoim rodzicom wydobyć ich z biedy, wydobyć ich z zamkniętego koła zależności finansowej i utrzymać ich, a także siebie. Do tego potrzebna jest im edukacja. Dostaliśmy kontakt tam do dwóch szkół, w których uczą się dzieci niewolników. Postanowiliśmy pojechać na miejsce i przekonać się, jak to wygląda w rzeczywistości. Właśnie grupą czterech osób z naszego zboru wybieramy się do Pakistanu, gdzie około 2 miliony osób w tym momencie są zadłużone w takim stopniu, że ich rodziny, ich pokolenia przyszłe nie będą w stanie się z tego wydostać. Gdyby się udało wyedukować dzieci, gdyby udało się im dostać lepszą pracę niż tylko dla robotnika niewykwalifikowanego, okazałoby się, że ci ludzie są w stanie nie tylko wydobyć samych siebie z tego niewolnictwa, ale również wykupić swoje rodziny. Dlatego chcemy pomagać przede wszystkim szkołom. Roczny koszt E, wyposażenia uczniów takiej szkoły nie jest duży, około 700 euro. Roczne utrzymanie takiej szkoły to jest około 4000 euro. I takimi kwotami musimy operować, żeby tym ludziom pomóc. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest tylko kropla w morzu potrzeb. Cóż to da, że wy pojedziecie i pomożecie tam dwóm, trzem osobom? Mój przyjaciel z Pakistanu kiedyś skończył taką szkołę. Skończył szkołę dla niewolników. Dzisiaj on jest naszym przewodnikiem i dzisiaj on prowadzi takie szkoły i dzisiaj on pomaga innym. Jeżeli uda nam się wyciągnąć dziecko, wyedukować takie dziecko, być może ono w przyszłości wyciągnie wielu, bo jesteśmy pewni, że na pewno wyciągnie swoją rodzinę i wyciągnie siebie z zapiętego kręgu zadłużenia i niewolnictwa to, co robimy, to jest inwestycja strategiczna na długie lata. Po to, żeby u bram Europy nie rozgrywały się te dramaty, jakie widzimy właściwie codziennie w telewizji. Wiesz, jeżeli ty się do tego dołączysz, to może się okazać, że zamiast dwóch, trzech będzie czterech, pięciu. Zapraszam Ciebie serdecznie. Pomóż nam pomóc innym.